හැමදාම රැත අහස දිලෙන තරු මල්වන් හැඩකාර ගෑනු ළමයෝ මට ඔබ රන්වන් රතු රෝස මල් කැලෑවේ මල් කුමාරියවන් හරි ආතුරෙයි ඔයාට ආලවන්තිය මං ඒ මගේ හදේ උපන් ලඳේ නුඹ මගේ දෙයන්නගේ ඉඟ වටේ පුළුල් හැඩේ ඇස් දෙකේ පොටක් කියා මගේ හදේ උපන් ලඳේ නුඹ මගේ දෙයන්නගේ ඉඟ වටේ පුළුල් හැඩේ ඇස් දෙකේ පොටක් කියා මගේ ඔබ ගැනම කියන තාලේ හරි අමුතු දෙයකින් ආලේ ඔබ රැජින මගේ කතාවේ අලු අරල විතඹේ ගෑවේ සුදු සුමුදු මුවට පෑවේ රුව ලපටි පෙනුම ඇගේ සැප දෙන්න මගේ මලිගාවේ ඉම්බරි උඹ ලං කරගෙන සුන්දරගෙන බැස යනකොට සිල් අරගෙන වගේ බෑ ඉන්න ඔයා ළඟ ලස්සන පොඩි තොල්ප ගියාක මත් වුණාන බඹරික මම සිල් අරගෙන වගේ බෑ ඉන්න ඔයා ළඟ ඕනා මට අනේ බෙලෙන්න බෝමා තාගින්න නිවාහම තපරයම ලංකරගෙන ඉන්න ඔයා මට කල්පයක්වත් තව ඕනා මගේ හදේ උපන් ලදේ නුඹ මගේ දෙයන්නගේ ඉඟ වටේ පුළුල් හැඩේ ඇස් දෙකේ පොටක් කියා මගේ හදේ උපන් ලදේ නුඹ මගේ දෙයන්නගේ හිඟ වටේ පොළු හැඩේ ඇස් දෙකේ පොටක් ගියා මගේ කලුරු මනා එක අල්ලවි කිතිකවා නොගින් සතුටෝය මල්ල මට ලඟවෙති දීනුරා suando batu sai ele mane tayo mane na mene batu na batu ma tete tete gitane දරුව හලා යන්න බැහැ අතහැර බලා රැතිසම නිල්ලෙම මඟවල කර ඉන්න හින සිමරලා වගේ කෙල ඇටයි මලක් වගේ සැර මිරිස් වගේ වනයි කුලක් වගේ පොලයි නලු වගේ සින්න කර නැතයි අතපුර එක කලයි කර ඔයයි බිසෝ සතට අතා තැමෙල වෙලා දැක්කම පිපුන නාරි ලතා අතන සදා ගවින් මගොයා ඇස් දෙක නුරා කාරණේතා හිතනේනා ඔබ තුලම තුලමමා රූරා තේරුබට රුබටමා ලඟවෙල්ලයි ඕනා මනසේම නඳෝනා ha pote iya Ika hama tama tama wate da Kara kenne ma uba wate Rati ka wage pana tika mama nawa tana da pona eka Sati ka verna da diurala ay diwa kita wahatika Kupara kupara piti ya age kekara kapana ratinya Mandama sa dena ratinya Kodi kala kada ube lagi na දුවදින්න මනතක ගදනු නුඹගේ රූසොබා බලන බැලුම ඉසර වැටනු කුමරු මාතමා පිටම ලෙලෙන තාලෙට මික්ස කින්නක රැවිවා උපගා රංගනා මේ ගීතත් තාකි කරුයි නෑ මාරි පෑනු රාදුතු මං ගීත මුලා වෙලා උඹ රංගන පාටබා තාලෙට හිතත් උඹේ වෙලා නගා උඹරි පෑනු රාදුතු මං ගීත මුලා වෙලා උඹ රංගන පාටබා තාලෙට කරලා යන්න එපා වදී ඇස්වහා ඔය ටිකිය තමයි කතිය එන්නේ අතිපාතබා උඹ ඇදලා ඉන්න බොඩිය නිසා නේද මානකා ඔය ඇහැට කනට නහයට හිතට දෙන්නේ ඒ පකා මට වැදුනා මේ ඇස් ඇස් ගොල් මට හැදුනා කෙල්ල මාව උනා නොස් උඹ නැතුවා ඔල්ලෝ දෙල්ගේ පස්සේ මම හැදුනා දැන් කෙල්ල මමත් උනා පොස් දිරට තදට පොටට යටට ඇදලා කොහොද යන්නේ පාද පාද පාස පාස පාස වැනුවා පස අරල අරල සුරුට්ටු පැනලා ඉවසම මගේ දැකලා නැම ඇගේ වදිනවා අන්න තාකේ මේක නම් සුමි වගේ මට සැනසීම නැති වෙලා ඔබ ගන්න හිත බල කළා නැම පොප්පෙට හිතිරි කළා වගේ කන්න මම ඔබ කර කළා මාත් වැදුනා උඹේ එස්කේ ඇදල කොට රැකට ඇදල කොහොට යන්නේ පන්න පන්න පස්ස පස්ස පස්ස වැනුවා පස්ස පා පා පා පස්ස